de un palabra a que explica tu elocuencia con mis antigos. Senhora, aqui na nossa cozinha, nossa lava, nossa straight, nossa pinta, nossa cimentita, nossa pega extension, nossa blow, nossa senhora turcos que está tratando bem, não está assim, nana. Senhora, vale, é tempo de 2007 aqui, hasta striga, nossa striga, está ainda. Sim? A vos, señora, te aqui un braças. Ah, bueno qué que, que senhora que é assim? Lá Ah, bueno con de nombre? Enetina Bocoyó, ¿Qué bien? Enetina Bocoyó? Enetina, sí. Ah, ¿para qué día? ¿Para ¿Qué día, señora, que le pasa? ¿Miami está? ¿Miami está? ¿Diez horas me tiene un lugar para señora? ¿Miami Ah, bueno, Enetina Bocoyó. Bocoyó con K o con G agua el ah, el sí. Bocoyón. Sí. Pero a mí también sabe el Até ahí Busca, anda bocado, ah, sí sí Ah, el bocoyón, lava certo. Miami Amanhã me da ahora señora senhora. Lava el señora Miami mañana me ¡Ay! Ah! Ay, sí, pati que pati que bel bel. Punta sa kiko tature cosa que uno sa sikinan. Mira tingani punta que sa une la bel. É melhor ali, vou meter a você. também minha platina com a dessa do fardo, Vou ter que a essa, eu imaginava. Me tem problema comigo, amei, pero me tem a mamita de cuero, porque também é sucesso. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, quando não é sucesso, mas... Vai formar, me custa sucesso, vê se... É, não mesmo, uma coisa, conta não assim, conta não assim. Senhor Holly. Senhor Holly, para ter um bicho de corte com minha feia prova aqui. Ai, está bonita. Ei, é que bem que dá roupa e bom cortar. Mas aqui uma coisa como manda, é pui para dentro. É que dá roupa e bonita. Não, me está querendo um desenho assim, Vou começar a participar do show de capoeira que me deve apresentar. Não tá Roupa e ¿eh? oh, bonita di qua, di qua a casa non vada. Have eh, a ser studio. No. Mm -hmm. Allora mi dico, papà, che dove ti have a ser studio, mi sei che devi per entrare tu. Ma se mi devo offrire un mio offerto, o mi entrate che Esatto, attendevi. Entendeu? É assim, o Norinho, tá com nós dois, só tem um bem casa. Mesmo quando o irmão está com a luz, está com a luz, ok? Estava de algo mais começar a fazer o fio da conhece, senhor Oli? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, classe, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, para não, não, não, preciso, não, não, que vou me não, Ok, senhor não, danke, danke, de não, não, Me não, não, Não, me tá tá não, não, não, não, não, não, Me não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, agora vou não, não, não, não, não, Holly Coelho, mas eu tava bem. Ok, Jonathan, bom dia, não, eu sei. ki bobo. Ba ke da bane ko ka kai é, de usle me. Ha? Bisa bisa ki basa. Eu mudi do poço. Eta bo, bom. mar. Baba, o banhe o da baie. É por tudo do baie. Por tudo, por tudo. Para que da curva. É, é mentira, bicho é, me dá bicicleta para coer no cara de da valeiro, vai por. Sim, a da orra vou treinar valeiro, no baba. Que botar. É, é, é, eu me dá uma de computador, vou treinar. kwamba mama sasa kwa kali yangu nene kanisaka. Ah. Atotende basta kuweka kinyawa. Basta kuweka akide award. Okay? Mas hey, tende. Mas a mesa, mira, é corta que é muito moia, se young copy. Que men wak no ring, wak wak o modelo net passou. Outra manhã da competência vai ter. Ah, aí olha, você se derrequeu. Ah, não. Mas ah, sempre me dá pena, minha cliente não bonita, ok? a é preparado para outra manhã. Pasamos a ah, mi así que escoge un peinado Ajá. de Italia. De Sí. vamos ya. ah. a uns trâmites, qué es fácil. Fazer sua surprise. Vai botar con pizza com Ah, sí. y Nori? Ajá. mucho muita coisa ¿sale, o Mira que el resultado está único de su surumagão. ¿Vos conocés? Buena, buena. Ay, es un color oscuro, ¿no? Ah, es blanco. ¿Vos conocés? Ah, ¿Quién? ¿Quién? y Gloria tenta el aire, sí. No es así. galera mira bonita así. Eh, eh, eh, ¿quién te clonó tanta laira? Mira aquí. Lori aquí no da mucha comida para ver escuela. Ajá. Entonces, este güey, el gay mata ta compra tanta laira seca mate a de riba pe. Hueca berrando. Ganha que mesmo. E ganha do tunel tenta laria, então é do tunel su tenta bom. Mesora! Ei, tem que falar. Catore cai chiquitito. non ancora a scuola, no? Stava a prova, c'è dei muci, per pida tenta l'aria, va Ganha. Gaia! Però guarda, se vuoi, buona buona barata! Mas aguarda. Um, agora que mesmo na área está quando? 2025? E depois a vida de 10 anos um pico batendo na área. Que mesmo um pico e é muito da... Ah, esse é assim! Olha, Ei, essa está com essa dole só. tem caso, macha. Grande menina santa com usa e a também batendo. Aí, assim, depois, depois, é assim. Vai lupizar que tem bom posição de um governo, tá? Pensei, pô, ah, tá nossa que tá querendo me Kimi isumbo tata sikabe que ka sago ni. Si. Ah, wowa nanda perruma. peruma. E tressa mais grande ainda tá de caixa mama, to cada um sim, Sí, es una privadita de mamá, sim, sí. Pero es mais grande, sim da quarta cuatro y ¿entendés? não no, de tres y Da quarta y veinte, es así. Es no rinda, es que se estaba delante, que informação está aqui, mamá. Tres y veinte. A ver, es que quer saber, aqui não passava informação, vez. Mas é mais grande, não tá aí. Monto, nove, até tem quatro e um, já entendeu? Ah. ¿eh? E botar a sua verdade. Ai, não, é assim. Então, sou eu que chiquita de 50 mil, tu e o caba. Ai, que vai querer essa competência de, de família. Kasa pisa kuda sendi tre sendi di kuata re, tame te uyu de te tá ku tame te uyu kaba. O amigo é? tá do garela aqui. Que vem é família, tem o água bom, passou. Tá sentando assim, não é jogue brinha. Mas não ia, olha. Olha que lacada. ele que cinco da dia 5 kaba. Ainda tem legai, legai que dá yugo onde né? é tu nai. Pita, mas o que é de onde casa yu? Tu não é mesmo não. Morra aqui, não? A we assim, a to mira aqui, se tem na que mena aqui, não? A wo que da para ver quando esse tinha é sete aí. Um de casa chiquito assim na né, gudim, net né, na subida de oi berque. Test, test, test. Sim, não? É. é. Isso, porque cai falha o rosto, Coutinho, na subida de oi berque. É isso, tá? Está parado de bar. É, é caso de assim, dando buraco, eu fazer passando fome, irmã dele. Ai, não, não, assim. Ah, pero tendría que me conocer, não. Eu também. Sim, é muito homem. Está viva, está viva, que é um dia cheio de anos. Te vim aqui, vim aqui ayer, me buscar job, não. É muito homem que ele? Sim. A ver, a cara, essa menina não, para onde é trabalho? Entende? Passou uma, esse é ladrão grande, batendo, né? Ah, o que menino? Que como trabalhar com muito de dia 5? com a escola ainda também tá para o de casa. Não é assim, tem que ser igual. Sim, é assim. Já? Da mas que eu despeito que eu tinha eu ia ganhar né, Nunca vou pedir. É que mais que dois anos que tá eu pedi estava eu. Ah, é na é rua tem um cheio de luz lá assim. Eu não quero que ganhe lá, para não tá, para se ganhar isso que é ladrão grande é grátis. Assim. Sim, a sotena garta, tá, tá, que passa é assim. 鏡子食べてたり Sim. De na garra, você não tem uma notícia então. Tá só é cabridor, tá de money para ir Não tem de coi? Não, mensagem de você. Ah, você quer é triste, começar com a para que casa, cuida de ah, mesmo. Não ri. Com costa se minha fosse, é polícia que aba arresteta seu uhum. amigo mesmo. Tá não com nada para ficar de turta ladrão. Não, Sim, é assim. É polícia, hein? Tá cada uma moia e olha. Aham se Mirumang. Also die Francel Mirumang hat da unten gegangen. Oh, dann hat kein Manuel. Mama, der Bike war ja direkt não não ganha não ja, ja. É, se você coragem, você. Ei, menina, tem por nesse lintinho. Mas sempre sabe começar. Mas se você. Saca a minha boia, yoga. E vai ter caso, mas é grande mesmo, mas diga já. Cada caso, tanta bailada para tirar disso, ele vai ter peixe. Essa vergonha. napita, ti kordad, mi van gondolni? Emma! Van neki? Aj, ne, ezt nem csinálsz. Ume te plejte, sì, ume te plejte. Ume Não, mi não. vuoi? Sì, no. Conta pro Wendy. Sì, mi te conta. Oh. Sì. Não tem mim, vamos para o não, você se chama choro grande, eh? tá? Ganha? Eh, é, brinca, pediu com o homem, você quanto homem vai pra? Ah, não, não, Ivone aqui tá louco louco me vive, me pô, você tá jovem. Ganha, essa é mais uma... Adiós. Um contato bom, só me estimei, olha. Ei, Laga Lá que está moçando. Temporada como tá, tá com Fifi. Esse o me se tira o raio, o ouro vai viver se negue não muito. É me tá trapanando com me pia mata eu. Ganha. É, então você me com o Fifi tá broma. Olha que sabe, não? Sim, sim, sim. Ah, sim, sim, sim, tá Fifi, tá bom, espera, tá me entendendo. Ada pang apa-apa domicil saya suka tak. Ada muwe ku muwe, kita dalam dos misunsu. Kita ada ada pang kos de de pia, kita dalam budor di tres milen. Kita ada tres milen lah tak. Ada pang kos de ma, kita dalam tres misunsu. Com a boca de blá blá blá blá blá blá, dalam Atau aku fokus tu buka. Kalau butuh di kuat. Ayah tapi yang sesi nak tentu. Atau atau aku kuat tapi. Atau fokus tu fokus. Dalam cinco milhões. Ainda, não, as minhas é que era sério. Ah, tu passa, meu direito. Me deram muito 10 milhões. Ai, sim, eu paguei assim, cadê? Até hoje, hoje, se você tudo que deu a culpa. Não tá, meu Deus. Eles têm, porque tá menino ieri è che ti chianza, ti ieri ma lempe di moi, da buon natino, va bene? Sì. Che goli? Oh, ma che bene anche, no? Che bene, ma sono duro, ma scansa, gente. Ai no, perché che ha sentito? Come dire, era di, era di, kleur net op hele manier was erin. Dus wij helemaal de kleur erop. Hou ik eens twee erop. Kan ze en aqui, é ik heb bijna nu uit jongen. Oude meneer nu hoor. Oude hoor. And so what? Some mama is the Zambia. Some mama is the Zambia, and so that that that Jamaicano. Vos se va Mali, Casiquillo, Cansami. Eh, dat is klaar, Het is klaar. Het is klaar. Zo? Ja. Ja, wat? Kijk, morgen, morgen moet terugkomen. Want, want de kleuren willen niet erin gaan. Maar je moet wel komen, maar nu, heel belangrijk, heel belangrijk, nu betalen is duidelijk, betalen nu. Ja, wacht, wacht, kijk. Morgen moet ik een nieuw trattement erin zetten om de kleur te verschijnen. Ja. Maar nu betalen. Kom maar. Oké, okay, hoeveel? Hoeveel nu, um, ik kijk naar de vingers van jou, 75 gulden. Maar betalen, helemaal. belangrijk. Hoeveel? 75 gulden, een 7 en een 5 erachter. Ja. Kom maar, kom maar, hier. um, Jufrou, sorry, unta bem assim, Floripa, tu na guto para comprar quatro limonadas. Sim, porque tá estranho aqui. Guto, compor sobra. Sim. Seis florim, foi 25 florim para comprar quatro limonada. Que base que eu vou chamar você a sobrar? Sim. Vai, meu não, não avisava você que mandar me comprar limonada, sim, três mil, um refresco assim, não? Pera, Guto, tá você tabo tá plata que bota com ele tá comandada com ele. Que dá um refresco eu, bom. Eu bravo. Eu bravo te. Bom prego bravo. Ele não lá você é sobra. Eu amo né bom prego. Ele na que não tá tendo cuindo né, muito. Você tá pensando bota eu bom bom. Maneira minha é sempre do lado. Santa Posada non tanto occupata almeno da 600 sulle é seguro. Tu você, passa un numero bene? Uomo di euro, però guarda, avevo provato. Abbiamo quasi che tu guarda, ma non ci penso senza bravo. Casi curta Roma, poi come che sei? Da che tempo mi compra un limonata sulla? Da bravo? Ora vedo una show pendente qui. Botavo il placa na paga, botavo paga na nego paga. Ah, well, é sì. Assim. Não me preocupa. Tá aqui só te show essa duna viu? Moçada, não? Me disse que comer também aqui na. É tá eu tenho que bom humor na vida dá que eu não sou. Eu não pensava né, que é bom. Ah, tu me sobe, tu me sobe. Trote, moçada, trote, trote. Eu não sei que me tem que amar, sabe, mas. Ele nem conseguiu, bom, vai sentar. Ah, bem. Vai sentar, tudo bem, meu povo. Você nem me lembra, sabe, me botou no show, me botou no show. Prega. E a boa, nem cudo, não. Ei, não comparar, nem cudo, é comparar, sim. Um, é Augusto eta Joana Bospanacho. Ai, não, Gugu. Ai, não, Gugu. Você tá usar ID? Não, usar ID, sim. Não, era igual um pitinguinho, inteiro. Você vai dar pra É diferente. Eu tenho mirância de jogo. Gugu, vou marcar. Gente, vou fazer um favor. Bota claro. Vou fazer um favor. Você dá pra mim a Charlie Lanes. Gente, vou fazer um favor. Vai botar pra mim, vai buscar coisa pra essa boca? Ei, olha, você nega, você. Ei, essa tenemos un poquito, ¿para qué me toman la música que yo voy aquí, eh? Pues, para mí figuro que no, pues E faz y falta de idea, né? va y puntra. Si queda puntra, puntra. aqui. Não aquí, no que quedar puntra, está como puntra, ¿po? Vos de nada que puntra, pues vai para mí si afna. Mi tabai, Oli. Então, onde senta? Aqui dentro é... Sim, quando é senta, Nath, mas tá conhecendo os big bonds. Me tá big bond, viu? Huko unasema sasa kuma koba basi mingu ba? Eh, norinte nemo kwa kibita bai bimba tene. Aha. Qualche cosa viene bimbu scami of mia chiamata, foto tu ma rispondi pa me. Vabbè, eh, dopo. Bo, of você bosa mi un cos. Sì, tu ma tu cos me, tu ma tu rispondi tu Você Eh, eh, però eh. ho oh, l'incin. Se gai amava o, que mi tabi se? E gai amava, fai ma chora, redo bo stima. Ah, Se ligue, é como ligue com as meninas assim. Ele está abrindo o ovo, é assim. ah, eh, ele está aqui. Ei, Duchi. Você é feliz. Boa tarde. O povo está cego, pero tem uma vista com lincha aqui, batendo. Ah, boa tarde. É como assim não, estou pensando, é ramo, está seguindo mesmo aqui. Ah, não. Alô? Não! Você tem que fazer com o papel da mulher. Norim, a menina que está tapinha o oi, não? Mas a bebê está na... E então bate 브루아도 코스마스 호디도 미타이키 아와오라 바비에라 브루아 세레베카 토노 아니 모르게 칼로레 데나 와키마 버시 코네 쿠파니 아니 아니 아비타 아비타 또 초코 아고라 또 초코 이거 마초니 que 드레스 fazer? 보타도 보타도 보타도 보타도 Isso ah, ah, Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, E frog e vantagem, o que me pode ajudar? Não, mas eu vou acompanhar um prato de unha. Vou passar aqui nada, não, livremente li ayudei, pero mi, mi te ayudava também. Até Marim, direitinho. Mas também, também pode me calor. Não, pode para mim, outra vez, por. Um momento. Olha o meu telefone. Hollywood Hair Fashion, bom dia. Não, eu não tenho, ela está durado. Vai? Não. Não. Não, é da primeira hora sim. A janta é uma bem? Ah, o álbum me dá visita. Não, Nori, Ok. Bom, sim, não se quer é assinar né? eu? Bota mirei, bota mirei de como me seco. Nori, não tá egai. É oh, não, bota mais pendente que egai é com linche mesmo. Andy, você não quer saber com linche que tem supita contrabanda. Ei, ei, ei, eu sou louco. Louco, eu sou linche, tá traficando droga. Ai, boa, boa, quem me sabe tá com ouro pra traficar com tija. Ora mu je pa glavom se ore ta mi na tema kontrabanda. tu eu to ju eu ba kod. Tako je to. Kod ah, ne. A sorry. Sorry, sorry što. Aj skara ne ja. Ti. Ai, que beleza aqui, não? Onde é você? Na Granete? Ai, não. Sim, na Ah, mas querer. Amiga, tem para dar outro bom conselho e exemplo. Eu não consegui, Frau. Aí eu explicava para você. Se liga, tipo, na pia boa, a semana de casa, a segunda, agora se liga, eu te mando uma lança. Ok? Welagani kizamozanga pouco dia nem me dá para que fosse aqui com amiga de mim. A você linche aqui no momento que tem com o voa É breve palo que tem que ter, tem que ter. Eu não sou assim assim nem. Ai, assim queremos que te siga, bater né. Passou linche aqui sa bom bom com glenda também, assim bater né. Linche sa bom bom também com glenda, corre pari alto Ah, a tua vontade como se pouco dia ela lá com nós também, sabe? Pero no es una bicicleta, estamos haciendo via. Ele faz isso também, que tá bonita, sim. Sim, tá quedando Ela queda, tá quedando boa. Sim, ela queda. Ai, né, sim. Ah, é assim. Ah. Essa aqui nós temos uma Bob model. um Bob Mali. Ah, não, Bob model. um Bob so, Bob so, sim. Sim, Bob model. Um, senhora, senhor Holly, tá aí que ela tá bom? Não, ela queda fantasticamente bonita. Ah, é, boa Roupa bonita. Um, porque também não resta cuca que digo. Agora que ah, me dei visa, me tem que vai com sua cabeça e eu falo que suca bem, hum. a sombra Jesus, hora que me tem outro aspra. Menino, olha, eu tenho contato o para esse pessoal que é sei, assim, né? Sim, sim, sim, que me também amava, e mesmo de tipo, mim não me disse, depois ele falou. E agora vou mirar, olha, está ali, coemi, para soltar a minha Ah, well, vou chamar nós na Heavens, me sorda, só está presente. Ok. Bom? Bom. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, cuidado como se planeja escutar no cu e torna em choque. Quando começar a escutar, tu começa a servir, tu está botando no no ao elbow. Idiota. Caramba. Tô venenoso. Olha, olha pai, ele, o negócio duro. Opa, é duro. Pega devagar assim. Sim, aí ó. Corre. Norim. Bota corda de muita comida tá bisabo. Tá muita corda aí. Ai, que suco comida tá bisabo que tu rumba bane me casco tá, tu e onde e um saca quente tá tá. Tem muito dinheiro. É, ah! é suco rei. Ah, é sim também eu sababu cinco chesingu ah, é muito inteligente wosa wosa kumenyita tata shoferi besta é chega pita pepera nanta eu sali com hiba patatu com kune tata ta hunga kuyu nanta tuma saku karka ku assim muchi karka sine ki bai padin kune tata shoferi besta vira, bai tata lodo tá yega bobo ai não ei que mesu eu e atana com ta sali hiba patatu com kune tata ta hunga assim asu nanta tuma saku bom abono ku elabone ku meinta tata chauffeur bus tabi ba school anto atardi tata chauffeur loader tabi ba kas ata awa elsi o que pensami ku nunca pero nunca é docente na ya tapo ku outro nunca nunca anto ta demi ba ku casa mas na turnia pa me mire cosa pero pero é assim coisa sobre uma novela um hijo e dois padres. Recibo, tienes eh, un verano. Ey, vos sale por más, sí. Uh -huh. ¿Usaste de que pasa Paloma? No. Paloma? está en estado. A ver, ahora Paloma ve doctor. Doctor diga yo, Paloma, me di tres noticias, vamos. Um mais malo que o outro. Uno, está en estado. Dos, de un drill. Ah, a dos, tres, cosas ah, bombón, porque salen contra yo. Malo. No. No. ¿Qué me ahora aqui? paloma me soa com outro nest para poder zoar o pegada cucurucucu. do ué, anda. Masha laugh, miss, masha Ah, ué, Até Ado, ado, que me dá, me tem tomar com mucha young ou aqui? Quem, eu? Que me, Elvira. Eu tenho um gai young tomar com ele. Agora, na vai da mana norte já, é gai young, abisa, para pesquisa young, e tá tudo atrás a foto da tua escola. Ai, não! Young, young, atrás a foto. <laughs> Kiko, no, ele tá de botar me pra atender ele, não, assim, drrr. Poçan que me sabe kuda. Vivian Rumani postando sua casa. Ah. Vivian Nes é assim. Ah, tanto tá se bom me carral, tá hum. querendo kuti. Yeah, Vivian. Não me explicava o gosto, mas para mim era linche. Pensei, ah, minha agora tá entendendo para louco. Linche aqui no dor que tá casado com o Glenn, no Glenn comigo casado não, Ana que fetch ki untu kanti kura, não? Do dia seguinte não é linchi? Yes. Bada não linchi no ta castiga não basa. Yes, hanga vita. Linchi ki ta castiga Não basa. Di conta. Lei karma ta. Linchi ti uru mamba do começar a casa muito muito. É muito A ame para na na na missa. Guarda gai bem, não põe gai nunca minga. Tá na San Nicolás é é é prosticona nada bem não vai buscar, não? Tá com os quatro que gats com ela em casa. Sim, não, tem que essa. Aham. E como conjuga o outro. Remember yeah. the saboti, a ver que da fo? Yes, yes, yes, yes. A da gama sabe. O vinte aqui não pode reclamar nada. Passou, nem sempre a gente sua cabeça, o da amiga romã foi chiquito, nada de tragueiro e outro. Tá, pensa em aqui, não posso sospeitar nada. Ele tá saco tá vivendo, vai compreender? Kiko? Yes, a amiga romã. Aham. Ei, tá tem confiança, amiga romã daqui, tá bom? Foi boio. Yes! Não sabe? A outra tem aqui tá querendo daquele abra assim, mama sa, le vidi da kushina assim. Tá, já já já era só mama sa. Sim, se mama já era hum. só. Nós só temos da tem kushina cuco. Titi luta que tá passando aí. Lugar então, tá chão vivendo dentro kushina. Tô caminhando nunca mais subir lá dentro da kushina. Tá entendendo? Agora tá kushina seafood, assim, tá carco, kiwa, ah, cumpari pomaio. Hum. Me diga, olha, aí você está comendo duchi, preparando para a noite. Não, ora vive a caçana inca, sua e apoio, sua braça tumba para camber. Awo pun sakit tawar dedeng é eh, camber. Ei, quem? Show Glenn. Ah, mas tem andou que sabe como é bom, provavelmente fute, Pois andou só de camber, a gente se cuenta. Ah, não, a olhinha, não está para nada, não. Ai, não, não sou muita pista, não. Com que bota cueca comida de que lá manta, kune tenkama yes. uyendiyama bota comprendemi ewe bosana mese kita eu me sei lanta break subrek blite é tortura ngakaba me yes yes ah mas eu bota mira vive nem não é a alma que tinha o aqui não tá passou motivo é a alma que você vida alma que você é o aqui vive aqui na vida mas eu agrada você ali tipo vamos botar uma assim a ver se ai não mas quer viver aqui de ano o vive não tem homem tá nem ficar com a ah, minota marido <laughs> well, let me speak out essa. Eh, let me speak out essa. Eh, a mim quando você vive três anos, mas minha vida cambiou, mas você cambiou bem algo que você jogou, tá entendendo? Ok? Cunha. Sabe cunha, mas let me speak out. Mas era da missa, que tem perla de casa, que tem menos valor que qualquer black chuchiriwa caia. Se vive aqui na Batabiba, tempo e meu era seu tempo. está da rede, rede da UEC na casa. Sobrada monte está nada vai. Vai cagar, limpar atrás com da grossa. Então, agora sim que vive está casa de lá, antiga, né? Caroço e carnaval. É música nada mesmo, eu trabalho em né? grupo, cara. Ano de pura é música, né? Glenn é pisca. Passou Glenn aí, tinha assim, então ninguém se batia nele. é bolha da bolha aqui. Job lá. <laughs> Ei, assim, é tá matulou, a Vivi mais matulou ainda, passado, ah, não? Sim, não tô. A verdade é que eu doei sempre, nós tô relato. E a não, a não cola, a vida é sujeita, porque nós tá caçando aquele homem, né? Deus não sabe desse pues. Danke, no? Okay, Siapa sí. nabisa? Posso montar? Sim, aí eu. Ah, sim. Sì, sì, oggi metto il suo atraso, te me ne fanno uscire di ai Olha, o homem de estava assim. Ai, sim, eu não me gostava de pedir de vivo. Nós, a ver, nós tínhamos tanto aí que vai com vivo em casa. Assim. A ver, mas nem a hora me sabe. nos admiramos de mamá de inocencia, ¿no? Llega de porticarse así. Que mi mamá va a mí, tenía no trabajo, aguantó mamá. Sí, pero como que no prima, si uno no más caliente Ah, más de un lengua. Él es sinambón, sí. Basta, bo. Mm. pero vale, no me pico. Otra cara, mucho muito mi con mi o Miquel sai, con cosco, boca, ¿sabes?